Good morning, Mr. master, maestro, or simply, or simply, David. Yes, David. Why not David? David Lynch. It's uh, July 5, 2022, and it's uh, Tuesday in Naples. Uh, clear afternoon this moment are still now 87 and 8 Fahrenheit around 31 Celsius and this means that this Saturday really really really really hot like in this days in this period not like the L of a few days ago with uh, 28 and 6 Fahrenheit but uh, climate near to that L uh, today I was thinking about a track from uh, the series Dark but uh, I don't know if uh, I um, upload, in reality reupload, reupload uh, eh, today, um, perhaps more tomorrow, and so for this reason I think uh, I'll talk um, I'll talk directly directly tomorrow of it. But uh, if you seen another preview, it's uh, second track from the fiction Orgoglio, Italian fiction Orgoglio, uh, 2040, 2006, and I invite you to uh, watch my video and read the description of a few days ago, and above all, the full description of the full video of this preview of the second track to understand better eh, uh, details of the things. And this second track is called really Orgoglio, always from the composer of the series fiction uh, Stefano Mainetti and today I um, non ce l'ho quasi più la febbre cioè mi è scesa diciamo credo in questo momento non l'ho misurata un paio ore fa era mi pare uh, 37,7 37,8 ma um, questo non conta perché la febbre è destinata a scendere però ho, ho diciamo un fortissimo mal di stomaco che appunto eh, mi, purtroppo mi porta a fare anche una, una serie di pause prolungate durante il discorso. Per chi non lo sapesse comunque ricordo che io uh, soffro molto con lo stomaco, uh, dieci anni fa, anzi undici anni fa, sono stato operato, uh, per chi non lo sapesse, di peritonite acuta, che praticamente è lo stadio più acuto dell'appendicite e ho rischiato anche la vita, diciamo, mi fecero tre tagli, uno sullo stomaco, uno più grande diciamo sull'inguine e uno appunto, diciamo due più piccoli sullo, nello stomaco, nell'ombelico anzi, e nell'addome, nella zona vicino al pube, la zona pubblica eh, e pure quello più grande appunto eh, nella zona dell'inguine. E i tagli ovviamente sono ancora visibili, quindi mm, io diciamo in generale soffro comunque, de... Eh, soffro con lo stomaco anche altre volte e spero insomma che sia un qualcosa che vada via quanto più presto possibile perché mi sta creando veramente dei fastidi abbastanza pesanti, non riesco a suonare, non riesco diciamo a, a preparare nuovi pezzi che devo preparare per questi giorni e infatti non suono da 5-6 giorni quindi la cosa è abbastanza pesante e spero vada via quanto prima possibile cancellaccio prenderò un po' di entero germina eh, vedremo cerco di evitare certi cibi un po' più pesanti lo so ma comunque eh, pesante la situazione e un po' di guarire quanto prima possibile. Uh, however, uh, it's a really afternoon, and so uh, we have the grease I see a moment ago. Uh, yes, I repeat, 87 and, 2, 87 and 8 Fahrenheit around uh, eh, 31 Celsius, and, they, and I think we will maintain uh, with them, with these degrees, until this evening. But the really important thing with this atmosphere is that today we have, today we have those beautiful blue skies and golden sunshine I think all along the way. Well, so, said this, so from the mythical window with the orange, red, blue and water curtain and its green roller shooter, eh? and finally, from my mythical keyboard Yamada DGX 6340, APG, APG 6325. Ever, a great day all the people, full of the shiny weathers, yes, really a greeting to everyone, and also to my brother, and finally, I hope you you'll a great breakfast. ICU tomorrow.